Sanoin ne on niin epämiellyttävästi siinä, niin mennään johonkin epämiellyttävän paikkaankin samalla, niin... Se epämiellyttävä paikka on... Jotta tästä tulisi vähän kiinnostavampaa, niin tästä tulisi vähän kiinnostavampaa noinen, niin otetaan tosta, tosta tollain kiinni ja sitten otetaan tätä lähtee. Lähteekö tää koska? Come on. No joo, lähti. Vittu, ei. No miksi? No sen takia, että koska se on salainen. Mutta nainen. Ole tarkoittaakaan se jotain sitä, että olet vuohien hallitsija. Voi ei, se tietää. Tämä päättyy nyt näin. En olisi halunnut sen päättyvän tällä tavalla, mutta vaihtoehtoja nolla muuta. Jos pidän sen salas, se on mahdotonta pitää salas. Sinä kerrot sen kumminkin kavereillesi. Olemme hengissä. Otan kaiken mukaani. I get, I get everything with me. Mä lähden bileisiin tota tiskijukaksi. Mitä äsken tapahtuu? Tänään ne pitää koristaa. Voima olkoon kanssani. Mitä? Hei, voima otti vähän damage. Saako vuohi tuotua tuon alienin tutkimuslaitokselle? Se selviää seuraavassa osassa. Todellakin. Moi! So